Useimmat naiset tykkää meikata jo ennen kuin ne lähtee pyörällä töihin. Silloin kannattaa valita vedenkestävä ripsiväri ja itse asiassa vedenkestävä eyelineri, ellei niitä halua laittaa vasta perillä. Sitten kannattaa suojata kasvot auringolta, joko kosteusvoide, jossa on UV-suoja, tai sitten meikkivoide, jossa on UV-suoja. Mä tykkään viimeistellä aina meikin huulipunalla tai huulikiillolla. Itse asiassa sitä samaa huulipunaa kautta kiiltoa voi myös käyttää poskipunana. Ja se on silloin sään kestävä. Näin sä näytät hyvältä sekä pyöräillessä että pyöräilyn jälkeen.